Sumagisul sumajongoma dapat meli febara merda Masahamu menina kelak jongoma dapat melive barang feebara ma daal man sax xamuma kala jongoma jongoma